da igual lo que me quieran contar, no me la dan. Estoy aquí round, brown, wow dime como voy a Es lo que hay, lo que y night by night, que más da, lo que me quieran contar. Todos esos gestos no me la dan, dan, jamás. Estoy quitando ramas para poder llegar a tu, tu puto cuello y desgarrar y escuchar dando la huella, Mira mis problemas, se quedan en la acera No quema, más que mira cómo voy con Genesis, frenesí y tú cada vez que voy de free Te quitamos el yo, no, no es su, Superman, es mi tempo y es flow No sabes cómo voy, otro lema, another cloak te quitamos un flash a mucho gas y al final no podemos fugar no nada que podamos contar no nada pero buscando el plan pan para poder buscar nuestro panorama Botar en otro round, quitártelo y nada a Superman, Superman, Superman, Superman, Superman. Yo Superman, yo Superman, yo Superman, yeah, yeah, la Nena, estoy aquí, mis problemas se quedan en la cama. Mira como muchos lamas, pero al final muchos queman las trenas. Estoy mirando tus problemas y no, no puedo pasar todas las cosas más y te Ay mamá, yo empiezo a perdonar, pensaba quiero ver las cosas como si fuera mi hermana Y ahora estoy mirándola, mirando, controlando todas las demás Que al final se quedaron y no de problema, problema, problema, problema, problema, yeah Llama Ah, y seguimos otorgando lo que voy rimando Puede ser que no lo vaya más que sintiendo pero al final mis lemas se van quemando Altruismo, el egocentrismo sigue mirando a mí mismo Chiquismo problema, mira mis lemas Superman problema, Superman, Superman Superman, Superman Superman, Superman, Superman Superman Superman Superman, Superman, Superman I'm a Superman, yeah, yeah Ah Pero me da igual esto que me quieren contar Sigo buscando mi plan para poder hallarte No que intentarte y al final mundarte Otra vez no me veis que estoy quiero joder Y al final los dos estos que mirándote Yo mi face, yo siempre no face Al final te quitamos del games ah, No hay más nada que contar, no hay night, que al final Tú amas llorando vez por la trap Mirando todo tic-tac, tac Y mira como la tirita no cura las cicatrices Todas esas ramas que al final de mi car Y no hay más ramas cuando más que más da lo que me quieran contratar Estoy aquí en mi frenesí Paranoia física, taxi, volvemos a taxi Viste Superman, Superman, Superman, Superman <laughs> Superman, Superman, Superman Es lo que hay, ¿no? todas las veces que contamos las hazañas, las pastrañas, todas las malas, las buenas, las que hicimos, pueden eh, ser muchas cuentas, pero al final piensa en tu karma o piensa en algo que te pueda calmar, calma. Al final estoy mirándote otra vez mi face, pero al final no me puedes reflejar, ni tú no me veis como lo que querían ver, pero al final, ¿qué? fucking cocky, fucking fucking fucking Superman, Superman to Superman to Superman. Superman to Superman to Superman, Superman. Estuve dedicado para todas las cosas malas que han pasado Nena, de problemas ya se han quemado Pero al final los tuyos borrado Lo que hay no más la quemas ya Piensa todas las cosas malas que he visto Estoy aquí, otra vez tu frenesí Es mi vez, por eso me vamos a vivir Es así, ser tu family, es lo que hay No hay más nada, y nada, bla bla ye ye ye ye ye al detalle, la te jate ojate y al final ojate, lo que hay, un, un, con al final condenas todas las cosas queman Soy aquí mi mira como te todas esas cuentas son más que verde. Así que déjate de encontrar tu plan Porque estoy aquí Ama Superman, a Superman, a Superman A Superman, a Superman, a Superman